Ja, guten Abend, grüß Gott hier in Harkiv. Ich fange jetzt mal äh, auf Deutsch an, weil wir äh, ja auch eine Gruppe aus Nürnberg sind, aus der Partnerstadt Harkivs und die Dekabristen eine deutsche Organisation. Добрый день, всем добро пожаловать в город Харьков. Я начну сегодня говорить по-немецки, поскольку у нас сегодня присутствует группа из Нюрнберга, города побратима Харькова. Äh, wir fangen jetzt an mit einer Präsentation ähm, der Dekabristen, denn das ist die erste öffentliche Veranstaltung der Dekabristen in Harkiv. Und äh, anschließend werden unsere äh, Teilnehmer, die ukrainischen und die deutschen Teilnehmer, das sind junge Geschichtslehrer und Studenten der Geschichte, etwas über ihr Erlebnis hier auf dem Projekt erzählen. И «Декабрист» — это также организация немецкая. Э, я хотел бы сейчас перейти к небольшой презентации и хочу сказать, что э, сейчас мы э, проводим первое официальное мероприятие от «Декабристов» в Харькове. После этого наши участники из Германии и из Украины, это молодые учителя немецкого, пардон, истории, это студенты по специальности история, расскажут о своих впечатлениях в рамках проекта. Äh, danach äh, werden, äh, werden wir eine, noch eine Diskussion haben mit, mit Professor ähm, Stanchev von der Karasin-Universität, ähm, der ähm, Dekan ist der, der Zeitgeschichte in, in der Karasin-Universität und mit meinem Projektkoordinator, einem promovierten Historiker, ebenfalls Anton Galuschka-Adaikin. Und anschließend Äh, ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen und dann äh, laden wir Sie zu einem kleinen Empfang ein. Далее у нас произойдет небольшая дискуссия при участии профессора Станчева из э, Каразинского университета, который э, заведует кафедрой э, новейшей истории в этом университете. В дискуссии также примет участие наш координатор проекта Антон Галушка-Адайкин, и после дискуссии у нас будет небольшой прием. Хорошо, я эм, владею русским языком и перехожу теперь на русский и прошу э, перевод тогда тоже <laughs> на немецкий перейти, эм, э, так как я думаю, здесь большинство меня лучше будет э, понимать по-русски. Заранее извиняюсь за ошибки. Ich spreche jetzt äh, Russisch, weil ich auch Russisch beherrsche und ich bitte die Dolmetscherin auch jetzt ins Deutsche sich umzuschalten. Äh, ich glaube, die meisten hier im Raum, sie verstehen mich besser, wenn ich Russisch spreche und ich verzeihe mich vorwegs für meine kleinen Fehler. Так, сначала хочу рассказывать немножко про историю декабристов. Вам известны исторические декабристы, 19 века, э, э, Э, которые хотели изменения э, в Российской империи, э, либерализации системы, какие-то идеи получили, от, когда были в Европе. И почему такое название теперь у Берлинской благотворительной ассоциации, организации? Эм, это связано с тем, что в 2011 году после эм, Э, после выборов в Российскую Госдуму, эм, которые, э, ну, где были доказаны фальсификации, как известно, э, вышли люди на митинги в Москве, и скоро после этого и в разных городах в мире, в том числе в Берлине. И там ну, люди были сами удивлены, сколько народу вышло, Э, где-то от 800 до, эм, до 1000 были в начале э, декабря, декабря э, в Берлине, там на митинге, и там познакомились россияне и другие русскоязычные активисты, люди, эм, которые эм, вот участвовали в этих, в этих протестах, и это потом продолжалось, вот протест, короче, против против рокировки. Угу. Ich erzähle ein bisschen von der Geschichte unserer Organisation, von den Dekabristen. Äh, Ihnen sind die historischen Dekabristen, ich glaube, schon bekannt. Das waren äh, Aktivisten aus dem 19. Jahrhundert und sie äh, wollten ähm, Änderungen im Russischen Reich. Sie äh, schöpften ihre Ideen äh, aus ihren Reisen äh, nach Europa und sie wollten, dass sich das Russische Reich liberalisiert. Äh, und jetzt entsteht die Frage, warum haben wir diesen Namen für unsere Berliner Organisation gewählt? Äh, wir müssen jetzt äh, uns vorstellen, im Jahre 2011 gab es Wahlen in die Duma in Russland und da gab es Falsifizierungen, die ähm, äh, bewiesen worden, wie äh, bekannt. Und äh, danach kam es zu Protesten in Moskau und nicht nur in Moskau, sondern auf, anderen, in anderen Städten der Welt. Uh, unter anderem auch in Berlin. Und die uh, Protestanten waren auch selber überrascht, wie viele uh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer da präsent waren. Es waren 800 bis 1000. Ähm, Menschen Und die Aktivisten haben sich äh, da kennengelernt, das waren die, äh, diejenigen, die aus Russland kamen oder diejenigen, die sowieso Russisch konnten. И вот первые акции э, происходили в декабре, да? но тогда еще никто не думал э, об, на, об организации или об наз, э, ее названием. Э, э потом э, весной продолжались Ähm, эти акции в Берлине. Ну и уже после акциях э, э, встретились вместе, чай попили, обсуждали ситуацию. Die ersten Aktionen äh, gab es im Dezember, aber zu der Zeit hat sich niemand äh, eine Organisation oder einen, Name für, einen Namen für die Organisation überlegt. Äh, die Aktion äh, gab es noch weiter, zum Beispiel im Frühling, äh, und da saßen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Tisch und sie tranken Tee und sie überlegten, wie es weitergehen soll. Ну и в течение э, нескольких месяцев э, э, активисты пришли к выводу, что хотим что-то дальше делать конкретного, и для этого в Германии типично, что, что ты делаешь, ты создаешь юридическое лицо благотворительной ассоциации. Und im Laufe von äh, den Folgemonaten haben sich die Aktivisten überlegt äh, und zum Schluss gekommen, dass sie etwas ganz Konkretes machen wollen. Und es ist in Deutschland so üblich, wenn man ganz Konkretes machen äh, will, dann gründet man äh, eine NGO, eine NGO äh, und dann geht man ganz offiziell äh, weiter vor. Oh. И вначале э, вот несколько, э, ну, человек, может быть, было 20-25, и э, они устраивали публичные дискуссии, показы фильмов э, с, послед... э, из дискуссий. Э, эм. и э, тоже началось э, такой фестиваль, фестиваль в Берлине альтернативной русскоязычной культуры и восточноевропейской культуры э, «Рубероид». Э, Et, äh, am Anfang gab es äh, unter den Aktivisten, oder die Aktivisten zählten am, am Anfang äh, zu 20 bis 25 Personen und sie äh, führten öffentliche Diskussionen äh, durch, sie organisierten Filmabende mit anschließenden Diskussionen und sie organisierten ein Fest in Berlin, das der alternativen russischsprachigen Kultur, russischen Kultur und osteuropäischen Kultur gewidmet war und das Fest hieß Ruberuet. Ähm с 2015 года эм, появилась э, возможность эм, э, подавать э, предложения на гранты от Министерства иностранных дел, чтобы проводить эм, проекты в странах Восточного партнерства Европейского Союза, в том числе в Украине. Ab 2015 äh, bekamen wir die Möglichkeit, ähm, uns äh, bei dem Auswärtigen Amt ähm, um äh, Unterstützung zu bitten, um äh, Projekte in Osteuropa, das heißt in den äh, Ländern der östlichen Partnerschaft durchzuführen. Э, некоторые наших активистов, э, я в том числе, э, придумали себе, что было бы хорошо сделать, и подавали заявки. Некоторые из, из которых были при, приняты, получили финансирование, и мы начинали действовать эм, уже по большими проектами в полупрофессиональном и профессиональном виде. Эм, это мой Э, большой проект э, European Associates Program. Это эм, программа стажировок э, для украинцев, эм, молдаван из этого года и эм, для граждан Грузии, которых мы приглашаем в Северную Баварию и тоже в Берлин. Потом Social Innovation School, который ведет наш Э, председатель э, Сергей Медведев. Эм, это школа для социальных э, предпринимателей, которая проводится и в Украине, и в Беларуси, в России, в разных городах, эм, в Армении. Эм, и был проект «Театр для, театр для диалога» и «Art for Peace», где художники разных стран сотрудничали. Wir haben uns überlegt, welche Projekte wir gerne machen möchten und ich überlegte es mir auch und ähm, wir äh, machten dann unsere Bewerbungen und äh, in der Zwischenzeit kam es dazu, dass wir die Finanzierung bekommen haben und wir konnten schon ganz professionell agieren und mit ganz äh, größeren Projekten äh, anfangen. Unter meinen Projekten kann ich folgende nennen. Das ist eines meiner großen Projekte, European Association Program. Äh, das Projekt richtet sich an äh, die jungen Fachleute aus der Ukraine, Moldau, Moldau und äh, ab diesem Jahr äh, ähm, aus äh, Georgien. Das ist eine, ein Programm für junge Fachleute, die dadurch geschult werden können und ein ähm, Praktikum machen können in Nordbayern und in Berlin. Dann noch ein Programm von mir, Social Innovation School. das ist ein Projekt geleitet von unserem Vorsitzenden Sergei und das ist eine Schule für Sozialunternehmer. Die Schule ähm, gibt es in der Ukraine, in Weißrussland in Russland und in Armenien in unterschiedlichen Städten. Und noch ein Projekt, das ich nennen möchte, das ist das Theater für den Dialog und Art for Peace. Das ist ein Projekt für Künstler. И я могу с гордостью заявить, что мы с этой нашей группы молодых историков не Это не первый, первый, первый проект, который мы проводим в Харькове. Здесь э, декабристы уже действуют э, в менее публичном, в публичной форме, но действует уже с 2015 э, года. Эм, э, начинали с театром для диалога, э, где приехали актеры из Харькова, Киева, Воронежа и Петербурга. Эм, и в 2016 году здесь тоже был, проводили школу социальных предпринимателей. Ich kann auch mit Stolz sagen, äh, dass unsere Schule für junge äh, Geschichtswissenschaftler nicht das erste Projekt in Kharkiv ist. Wir haben äh, vielleicht nicht in so einer öffentlichen Form, aber schon seit 2015 hier agiert. Das heißt, wir haben mit dem Theater für den Dialog angefangen. Wir haben Schauspieler aus Kharkiv, aus Kiew, Voronezh und St. Petersburg eingeladen und 2016 gab es hier die Schule für soziale soziale Unternehmer. Jetzt komme ich zu unserem Projekt, mit dem wir ähm, uns freuen, hier in Harkov zu sein im Moment, und zwar äh, dem History Teacher Exchange Program oder dem Geschichtslehrer-Austauschprogramm zwischen Nürnberg und Kharkiv. Ну, сейчас я перехожу к тому проекту, по поводу которого мы здесь все собрались. Э, это наш э, актуальный проект обмена учителей истории из Нюрнберга и Харькова. Ähm, wir haben sieben Teilnehmer aus der Ukraine und sieben Teilnehmer aus Deutschland, die alle äh, entweder äh, Geschichtslehrer oder Studenten äh, der Geschichte sind, teilweise mit dem Berufsziel, Lehrer zu werden. У нас семеро участников из Украины, семеро участников из Германии. Это э, либо уже э, профессиональные преподаватели истории, либо э, студенты-историки, которые имеют своей целью в том числе в будущем стать преподавателями истории. Und die Teilnehmer, die im Wesentlichen aus Harkiv und Nürnberg selbst kommen, also aus den Partnerstädten, die, Partnerstadt, äh, die Partnerschaft äh, existiert ja schon äh, bald 30 Jahre äh, und ist eine gute Grundlage für, für unseren Austausch. Und ähm, äh, diese, äh, diese Teilnehmer haben im Juni eine Woche in Nürnberg verbracht da kamen also zuerst die ukrainischen Teilnehmer zu Besuch und seit Ende Juli, seit dem 31. Juli sind wir jetzt hier in Харков, Харьков zu Gast. Участники проекта в целом в основном происходят из э, Нюрнберга или Харькова, то есть из городов-побратимов. Э, Побратимство этих городов скоро уже будет, его история будет уже скоро насчитывать 30 лет, и для нашего проекта это очень хорошая основа. И э, в июне этого года группа из Украины посетила Нюрнберг и пробыла там неделю, а в конце июля их коллеги из Германии прибыли сюда, в Харьков, для продолжения проекта так ненамеренно перешел на, на <laughs> родной язык. Хорошо. Das war nicht meine Absicht, dass нет, нет, okay. Тогда я постараюсь продолжить на, на русском. Э, и э, этот замечательный проект э, получил поддержки фонда EVZ, это Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. То есть фонд эм, памяти, ответственности и будущего Германии. Повторюсь еще раз, этот замечательный проект э, поддерживается фондом и ФАОЦЕТ, э, что в переводе или в расшифровке означает «Фонд памяти, ответственности и будущего». И у этого фонда есть э, целый, целый ряд проектов под э, темой э, Meetup deutsch-ukrainische Deutsch äh, Jugendaustausch, то есть обмен молодежи meet-up между Германией и Украиной. У этого фонда существует целый ряд проектов, которые способствуют встречам. Ähm, gut. Also diese Stiftung hat eine ganze Reihe von Projekten, die äh, sich äh, auf, die, auf den Austausch Äh, der Jugend aus Deutschland und Украины richten. И этот, этот ряд проектов Meetup финансируется помимо фонда ИФОЦ еще и Министерством иностранных дел Германии и фондом Боша. Dieses Projekt finanziert sich nicht nur äh, durch die EVZ-Stiftung, sondern auch durch den Auswärtigen Amt und durch die Bosch-Stiftung. И э, это было короткое видение. Я хочу еще добавить, что эм, э, темы наши, э, это э, естественно, это э, у нас в нашем э, обмене темы, это э, национал-социализм, э, то, что от него э, потом получилось, как э, войн, Вторая мировая война, Холокост э, и э, принудительный труд. И, э, другие, э, другие его последствия. Э, и э, также сталинизм изучаем, эм, Холодомор эм, и репрессии эм, и чистки. Чистки, да, это purchase. Zu unseren Themen zählen folgende. Wir diskutieren über den Nationalsozialismus und über die Konsequenzen von dieser Erscheinung, wie zum Beispiel äh, der Zweite Weltkrieg, der Holocaust oder die Zwangsarbeit und andere. Äh, wir diskutieren auch äh, über den Stalinismus und über äh, seine Konsequenzen, das heißt über Holodomor, über Repressionen und über die sogenannten Säuberungen, Czistki, ja, auf Russisch genannt. Das bedeutet, dass wir im Rahmen des Programmes ähm, ähm, beim Reichsparteitagsgelände waren in Nürnberg, äh, in Buchenwald, in München im NS-Dokumentationszentrum Dokumentationszentrum und auch ähm, äh, im Memorium Nürnberger Prozesse. В рамках этого проекта мы посетили различные объекты, э, связанные с э, историей национал-социализма. Мы э, находились в здании Рейхстага, мы посетили Центр документации в Мюнхене, мы посетили Бухенвальд и мы посетили также мемориальный комплекс в Нюрнберге. Wahrscheinlich ist es Наверное, это судьба, что я дальше буду говорить по-немецки. Эм, Ja, äh, und äh, in Harkov äh, haben wir, äh, also wir sind noch nicht fertig mit unseren Besichtigungen, mit unseren Führungen äh, und äh, wir haben uns beschäftigt mit den Orten der Verfolgung von Künstlern beim äh, Slova Haus. wir haben uns beschäftigt mit schon dem Thema Holodomor. Ähm, wir, wir waren in äh, Drobitski Jahr und im Holocaust-Museum und haben die Synagoge von Kharkov besucht. В Харькове мы еще не закончили все те э, экскурсии, которые мы запланировали, но в нашем списке такие объекты, которые связаны с преследованием э, людей искусства, например, Дом слова. Мы также посещаем э, объекты, связанные с темой Голодомора, мы посещаем Дробицкий яр, мы посещаем музей Холокоста и мы посещаем Харьковскую синагогу. natürlich auch das äh, Denkmal, ähm, äh, also das Zweite Weltkriegsdenkmal, äh, das ja auch ein Soldatengrab ist und ein Grab von, von zivilen Opfern des Zweiten Weltkrieges. Ähm, und wir werden uns auch beschäftigen, noch am Ende der Woche, mit dem, was hier in den letzten Jahren passiert ist, 2014, 2015, mit der aktuellen ähm, politischen Lage und mit dem, mit dem Krieg, der in der Ukraine herrscht. Также э, мы намерены посетить э, памятник, э, посвященный жертвам Второй мировой войны. Там находится кладбище солдат погибших и также кладбище погибших а, мирных жителей во Второй мировой войне. Э, в конце этой недели мы также будем обсуждать и касаться того, что происходит в Украине в последние годы, а именно того, что произошло в 2014-2015 году, актуальным политическим событиям. Будем посвящать нашу дискуссию и обсуждать также тему войны в Украине. Das war jetzt die Einführung, die Präsentation unseres Programmes und ich darf jetzt unsere erste Teilnehmerin auf die Bühne bitten, Julia Davidic aus Kharkiv, äh, eine ähm, Schullehrerin für Geschichte, äh, die uns ihre Eindrücke äh, aus dem Programm ein bisschen schildern wird. Это была небольшая презентация, вступительное слово э, о нашем проекте. Сейчас я хотел бы пригласить к нам на подиум первую участницу Юлия Давидич. Э, она является учителем истории э, в одной из школ, и она поделится с нами своими впечатлениями. Guten Tag. Мне приятно находиться сегодня на этой встрече. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein. Я работаю учителем истории и правоведения в Харьковском физико-математическом лицее номер 27. Ich arbeite als Lehrerin für Geschichte und äh, Recht äh, an äh, der Harkiver Schule mit erweitertem Physik- und Mathematikunterricht Nummer 27. Когда я впервые узнала о научном обмене молодых учителей истории Нюрнберг-Харьков, я очень заинтересовалась этим проектом. Als ich zum ersten Mal erfahren habe, dass es äh, so einen äh, Austausch gibt zwischen den jungen Geschichtslehrern aus Nürnberg und Harkov, war ich sehr begeistert davon und sehr dafür interessiert. так как модель современного учителя, она предполагает готовность постоянно внедрять новые образовательные идеи, способность постоянно учиться и находиться в непрерывном творческом процессе. Es gibt ein Modell des ähm, heutigen Lehrers und wenn wir aus diesem Modell ausgehen, so äh, verstehen wir, dass der heutige Lehrer bzw. die heutige Lehrerin immer für ähm, weitere Schulung bereit sein muss und immer äh, dafür bereit, die neuen Ideen äh, zu bekommen und diese umzusetzen. Эти качества, к сожалению, не выдаются с дипломом об образовании, а формируются в ежедневном учительском труде. Diese Fähigkeiten bekommt man nicht gleich mit dem Diplom an der Universität. Diese Fähigkeiten kann man äh, nur äh, in sich selbst äh, erziehen. Э, поскольку я осознаю себя как человека э, с активной жизненной позицией, э, то этот проект стал для меня уникальной возможностью услышать разные точки зрения участников проекта, узнать новые факты о событиях Второй мировой войны, и которые, как известно, существенно отличаются от той информации, которая представлена в учебниках и других официальных источниках. Äh, durch dieses Projekt konnte ich als eine Person mit äh, der aktiven Lebensposition erfahren, wie unterschiedlich die Meinungen der Projektteilnehmer und Projektteilnehmerinnen sein können. Ich habe auch unterschiedliche neue Tatsachen über den Zweiten Weltkrieg erfahren und diese Informationen unterscheiden sich wesentlich von dem, was wir in, in den Lehrbüchern oder anderen Quellen lesen können. Сначала я очень сомневалась, что могу стать участником проекта, но все же написала резюме и отправила анкету. Am Anfang habe ich eigentlich gezweifelt, äh, dass ich äh, als Teilnehmerin an diesem Projekt äh, ausgewählt sein kann, aber ich habe mich trotzdem beworben und ähm, mein Lebenslauf war gut und taugend für das Projekt. Очень символичным стал для меня звонок Андрея Новака в день моего рождения, а потом и пришло письмо на электронную почту с подтверждением моего участия в проекте. Sehr symbolisch war der Anruf von Herrn Andrei Novak äh, am Tag, also an meinem Geburtstag, und dann bekam ich eine Zusage durch die E-Mail. И когда я уже села в автобус Киев-Нюрнберг, я осознала, мечта стала реальностью. Und als ich in den Bus äh, Kiew-Nürnberg eingestiegen bin, äh, wurde es mir bewusst, dass mein Traum in Erfüllung gegangen ist. Нюрнберг встретил нас солнечной погодой, очень добрыми, открытыми, доброжелательными людьми и невероятно красивой архитектурой. Старинные улицы Нюрнберга просто завораживали. Nürnberg äh, hieß uns willkommen mit äh, dem sonnigen Wetter, mit freundlichen, aufgeschlossenen Menschen und mit wunderschönen Ar Architektur. Die alten Straßen von Nürnberg, sie waren einfach äh, begeisternd, sie waren wunderschön. Незабываемое впечатление оставил после себя и прекрасный, но уже более современный город Мюнхен. Äh, nicht weniger beeindruckend war auch die Stadt München, die äh, ich eigentlich nicht so alt, sondern ein bisschen moderner fand. К сожалению, наша история наполнена множеством трагических событий, главным из которых является Вторая мировая война. Э, поэтому, учитывая все события, которые происходят в современном мире, Э, по моему мнению, современный учитель истории должен с наибольшей объективностью преподносить детям материал, так как информация, которая есть в учебниках, она очень часто очень субъективна. Ich finde, unsere, unser Leben äh, ist leider voll von tragischen Ereignissen. Und das Tragischste vielleicht war der Zweite Weltkrieg. Und äh, angesichts der äh, aktuellen Ereignissen in der Welt glaube ich, dass äh, ein Geschichtslehrer oder eine Geschichtslehrerin immer zur Objektivität äh, äh, streben muss, weil die Quellen, mit denen wir arbeiten, sie sind stets sehr subjektiv verfasst. Этот проект лично мне, как молодому учителю истории, э, дал возможность посетить такие исторические места, как э, музей, э, исторический музей в Нюрнберге, зал суда, где проходил Нюрнбергский процесс над нацистами, центр документации нацистской партии, место, где проходили съезды НСДАП, концлагерь Бухенвальд, музей национал-социализма в Мюнхене, Münchenский Universität. Als junge Geschichtslehrerin konnte ich äh, folgende historischen Orte besuchen, wie zum Beispiel äh, das Historische Museum Nürnbergs, äh, das Doku-Zentrum in Nürnberg, das äh, Gerichtssaal, wo äh, das Prozess über, äh, den, über die Nationalsozialisten vor sich gegangen ist die ähm, Seele der NSDAP, wo diese Partei ihre Tagungen gehabt hat. Äh, die, äh, ich habe auch Buchenwald besucht und das Historische Museum von München. Я получила уникальную возможность пройти теми улицами, где ступала нога человека, который в первой половине XX века, можно сказать, вершил мировую историю. Und ich hatte die Möglichkeit, auch dieselben Straßen äh, zu gehen, wo die Menschen äh, gegangen sind, welche über die Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entschieden haben. Кроме того, проект дал возможность ближе познакомиться с немецкой культурой и немецкими традициями. Außerdem konnte ich durch das Projekt die deutsche Kultur und die deutsche Traditionen besser kennenlernen. Также хочется сказать, что этот проект объединил вокруг себя группу очень активных, очень креативных личностей, с которыми было все это время очень приятно и интересно работать и общаться. Und ich möchte auch hervorheben, das Projekt hat eine Gruppe von sehr aktiven und sehr kreativen Persönlichkeiten vereinigt, mit denen ich ganz gern gearbeitet habe. Я благодарна организаторам научного обмена за возможность, э, ну, за, за этот проект, за то, что он подарил мне такие вот уникальные, незабываемые эмоции от посещения европейской страны Германии, что, на мой взгляд, является невозможным осуществить обычному учителю истории. Ich bin sehr dankbar und möchte meine Dankbarkeit an die Organisatoren von diesem Projekt aussprechen. Durch das Projekt konnte ich unikale Emotionen erleben und ich konnte das europäische Land Deutschland besuchen und ich glaube, das äh, wäre ohne das Projekt für eine normale Geschichtslehrerin unmöglich. Это лето войдет в мою личную историю, как лето под знаком Нюрнберг-Харьков. Diesen Sommer äh, nehme ich in meine persönliche Geschichte unter dem Motto Austausch Nürnberg-Harkiv mit. Спасибо за внимание. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Julia Davidisch, für die wunderbare äh, Präsentation äh, der persönlichen Eindrücke über das Projekt. Большое спасибо, э, Юлия, за то, что вы поделились с нами вашими личными впечатлениями, а, которые вы пережили во время проекта. Ich darf jetzt äh, auf die Bühne bitten die, äh, Cornelia Götschel äh, aus Nürnberg und ähm, <laughs> Felix Marx aus Regensburg äh, Ja. von den deutschen Teilnehmern. Я приглашаю немецких участников Корнелию и Макса, которые представляют Нюрнберг и Берлин. Э, Регенсбург, прошу прощения. Добрий день. Ähm, guten Tag, ich bin Cornelia Götschel. Ich studiere Geschichte und Archäologie in Erlangen, bin 23 Jahre alt und ähm, möchte Ihnen heute zusammen mit Felix etwas über unser Austauschprojekt erzählen. Добрый день, меня зовут Корнелия Горшель, я э, изучаю историю и археологию в университете в Ирлангене, мне 21 год, и совместно с Феликсом я м, хотела бы представить вам э, свои впечатления о проекте. Hallo, mein Name ist Felix Marx und nur um Missverständnissen vorzubeugen, ich bin nicht mit Karl Marx verwandt. <laughs> Ähm, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Regensburg und studiere Geschichte und Deutsch auf Gymnasiallehramt. Добрый день, меня зовут Феликс Макс, э, мне тоже 21 год, я изучаю историю в университете Регенсбурга. Ähm, als wir von diesem Programm erfuhren, haben wir uns eigentlich zuallererst gedacht, was wissen wir eigentlich über dieses Land, Ukraine und über diese Stadt Charkiw. Und leider mussten wir uns eingestehen und auch ich selber, dass das Wissen eigentlich sehr begrenzt war. Natürlich kannte ich als Fußballfan die Stadt Charkiw von der Europameisterschaft 2012 und auch die Ukraine war mir natürlich gerade aufgrund der letzten Jahre ein Begriff aus den Medien. Когда мы узнали об этом проекте, мы задались вопросом, а что же мы именно знаем о стране Украине и о городе Харькове. И, к сожалению, я должен был признать, что мои, мое знание э, было очень ограничено. Конечно же, как футбольный болельщик, я прекрасно помнил э, Украину благодаря и Харьков благодаря чемпионату Европы по футболу 2012 года. Также Украина была мне известна э, в ходе последних событий в этой стране. als wir uns nach unserer Zusage für das Projekt ähm, auf die ukrainische Geschichte und äh, ihren Zusammenhang mit der deutschen vorbereitet haben, sind wir natürlich auf viele Zahlen, Daten, Fakten und Begriffe gestoßen. Holocaust, Holodomor, Hungerplan, Einsatzgruppen, Namen wie Ribbentrop, Molotow, Stalin und Hitler, unglaublich viele Fakten, die auf uns einprasselten und uns auch immer wieder erschüttert haben. Когда мы получили подтверждение нашего участия в проекте, и мы стали готовиться к проекту, посвященному э, немецкой истории, украинской истории и их взаимосвязи, мы открыли для себя множество цифр, фактов и понятий, э, таких как Холокост, Голодомор, принудительный труд. Мы стали узнавать новые подробности о таких личностях, как Риббентроп, Сталин, Гитлер, и мы увидели, насколько ошеломляющими насколько ошеломляющей оказалась эта информация для нас. Aber das war sehr wichtig für uns, weil wir hinter die Fassade dieser eigentlich sehr oberflächlichen Fernsehbilder schauen wollten und begreifen wollten, was dieses Land ausmacht, was diese Kultur geformt hat und ähm, auf welcher Geschichte ähm, das alles aufgebaut ist. Э, для нас это было очень важным опытом, потому что мы хотели заглянуть за тот фасад, э, который э, представляло собой наше знание первичное об этой стране, и мы хотели глубже понять, а что же является, чем же является эта страна, что она представляет из себя, что сформировало ее культуру. Es ist so, hat uns gerade einige geschichtliche Fachbegriffe genannt. Allerdings ist es für mich und ich glaube auch für die anderen Teilnehmer so, dass Geschichte aus mehr besteht als einfach nur Zahlen und Fakten. Geschichte ist auch Emotion und Leben. Und genau diese Emotion und dieses Leben und die Gefühle, die mit Geschichte verbunden werden, können eben nicht in Büchern nachgelesen werden. Genau das kann nur dadurch äh, geschehen, dass man besondere Orte besucht. Wie wir es schon von André und Julia gehört haben, zum Beispiel das KZ in Buchenwald oder das Mahnmal in Drobitski-Jahr. Корнелия уже упомянула о фактах, о цифрах, которые, с которыми мы столкнулись в ходе подготовки к этому проекту, но, как и другие участники проекта, я считаю, что история – это не только факты и цифры, история – это также жизнь, эмоции, чувства, и их невозможно пережить, просто читая историческую литературу, их можно пережить, только посетив определенные исторические места, и, как Андрей и Юлия уже упоминала, мы посетили некоторые из них, такие как э, концентрационный лагерь в Бухенвальде или Дробицкий Jahr. An diesen Orten wurde Geschichte richtig lebendig, aber nicht nur wegen der Orte an sich, sondern auch wegen den besonderen Personen, die wir dort trafen. So trafen wir zum Beispiel im Holocaust-Museum in, in äh, Charkiw Larissa, die das Museum eigenständig ins Leben gerufen hat und ähm, die Betreuung übernommen hat. Sie hat uns ähm, mit authentischen Geschichten der Überlebenden versorgt und ähm, sorgt mit ihren Geschichten damit, dass die Opfer des Holocaust nicht in Vergessenheit geraten und gibt den Gesichtern Namen. И э, истории становятся живыми не только потому, что ты посещаешь определенные места, но и потому, что ты встречаешь определенных людей. Так в Харькове музей Холокоста мы познакомились с Ларисой, которая организовала этот музей, и вдохнула в него жизнь. Она э, рассказала нам множество аутентичных историй о тех, кто выжил и она ведет большую работу для того, чтобы жертвы Холокоста не были забыты, и эти события также не стерлись из памяти. Diese Personen, die sich aktiv mit der Erinnerungsaufarbeitung befassen und somit natürlich auch immer Geschichte, ihre eigene Geschichte und auch Geschichten vermitteln, haben uns sehr inspiriert und berührt. Und eigentlich sind wir auch hier wieder bei uns angelangt, denn ihr, wir sind alle junge Historiker und Historikerinnen, die durch ihre Arbeit mit Geschichte eine sehr wichtige Aufgabe haben. Эти люди, которые активно работают над сохранением исторической памяти, рассказывая свои личные истории или другие истории, нас очень вдохновили и поразили. И э, мы, как и вы э, в Украине и в Германии, мы молодые историки, молодые преподаватели этой дисциплины. Э, мне кажется, мы выполняем очень важную задачу. Ich möchte auch nochmal euch Historiker, euch ukrainische Teilnehmer hervorheben. Ihr wurdet wirklich im wahrsten Sinne des Wortes während des Austausches von Kollegen zu Freunden. Anton, Vadim, Dennis, Julia, Katja, Olga, Olga. Eugene und Aljona ich möchte euch im Namen von, von uns allen für eure Gastfreundschaft danken und auch damit, ihr, dass ihr euch so gut um uns gekümmert habt und uns in die ukrainische Kultur eingeführt habt. Я хотела бы подчеркнуть, что вы, наши украинские коллеги, вы, молодые историки, стали нашими друзьями в самом, э, в самом настоящем смысле этого слова. Антон, Вадим, Денис, Оля, Катя, Евгений, Алена, вы все э, украинские э, наши участники сделали наше посещение Украины незабываемым, и я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы нас так приветливо и тепло встретили и дали нам такое хорошее видение украинской Kultur und Historie. Ihr habt uns wirklich sehr inspiriert und uns auch ein weiteres Mal klar gemacht, dass wir uns gemeinsam an unsere Vergangenheit erinnern müssen. Und nur wenn wir mit dieser Erinnerung aktiv umgehen und Verantwortung übernehmen, Verantwortung über unsere eigene Geschichte, auch unsere Zukunft gestalten können. Vielen Dank für diesen inspirierenden Austausch, der uns wirklich sehr, sehr viele großartige Erinnerungen gegeben hat. Антон действительно нас очень вдохновил, и он дал нам понять, что только вместе мы можем активно а, сохранять нашу память. И если мы активно будем работать над ее сохранением, если мы будем активно работать над сохранением нашей истории, то только в этом случае мы сможем создавать наше будущее. Большое спасибо за эту идею и а, большое спасибо за это время. А, я думаю, что это воспоминание останется со мной очень надолго. Ich möchte mich außerdem auch noch bei Maria bedanken, weil ich gerade vergessen hatte. Спасибо. Я хотел бы äh, поблагодарить Марию. Спасибо большое, потому что только что об этом забыл. Vielen Dank. Большое спасибо. Vielen Dank, Cornelia. Vielen Dank, äh, Felix. Ähm, wir haben wirklich eine tolle Gruppe junger äh, Geschichtslehrer und Geschichtsstudenten zusammenbekommen mit unserem Projekt und äh, ich bin äh, sehr glücklich damit, wie sie sich äh, auch untereinander ähm, ja, verstanden haben, wie sie sich ausgetauscht haben, äh, auch, also nicht nur über äh, sozusagen ähm, beim Abendessen, beim, bei dem Mittagessen, in der, in der wenigen Freizeit, die es gab, über andere Sachen, sondern auch wirklich über unsere Themen ähm, und äh, wo wir jetzt, glaube ich, viel besser gegenseitig verstehen, ähm, wie Geschichte ähm, in den Schulen gelehrt wird, in den Universitäten gelehrt wird, in unseren beiden Ländern und, äh, und auch zusammen gefühlt haben, ähm, was passiert ist an den authentischen historischen Orten, die wir besucht haben. Und ich äh, kann an dieser Stelle auch nicht ähm, verschweigen, dass ich natürlich auf so eine Idee für so ein Projekt nur kommen konnte, weil ich selber inspiriert worden bin von den Geschichtslehrern, die ich gehabt habe. Ja, da waren einige sehr, sehr gute dabei und äh, die möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen und Ihnen danken. Большое спасибо, Корнелия, большое спасибо, Феликс. А, я также хочу подчеркнуть и присоединиться к их словам. У нас собралась действительно чудесная группа молодых а, преподавателей и молодых студентов в рамках этого проекта, и вы создали действительно отличную команду и отличный обмен, и не только во время ужинов, обедов, а во время тех недолгих пауз э, для отдыха, которые у нас были, но и во время непосредственно работы над нашей темой, и э, я думаю, думаю, вы сумели обменяться информацией о том, как преподается история в ваших школах, в ваших университетах а, в обеих странах, и а, успели друг от друга также узнать, что происходило а, на тех местах, которые вы посещали в рамках проекта. Я также не хочу умолчать о том, что сама идея этого проекта пришла мне в связи с тем, что я сам учился у прекрасного преподавателя истории. Я хотел бы на этом месте упомянуть его и поблагодарить его. Были несколько, были несколько mm. хороших. Их было несколько, да, хороших учителей. Ähm, vielleicht noch auch ein, zwei Bemerkungen. Also Julia hat erzählt, äh, dass sie, äh, dass sie das wirklich realisiert hat, dass sie teilnimmt, als sie im Bus saß. Ähm, Im Bus von Kiew nach, nach Nürnberg. Und ich möchte hinzufügen, dass dieser Bus am 11. Juni gefahren ist und dass unsere ganze Gruppe ohne Visum ähm, ähm, nach Deutschland einreisen konnte und zu den ersten 1000 Ukrainern gehört hat, die ohne Visum äh, nach Europa gefahren sind. Я хотела бы еще эм, э, добавить кое-что. Юлия упомянула, э, что э, она осознала, что стала участницей проекта «Только сидя в автобусе» э, Киев-Нюрнберг. Э, хочу сказать, что автобус стартовал 11 июня. И э, наша группа, она вошла в первую тысячу украинцев, которые смогли въехать на территорию Европейского Союза без визы. Um... Äh, ich möchte auch äh, ganz, äh, ähm, ich möchte auch betonen, dass wir hier auch unterstützt werden von der Stadt Nürnberg, vom Amt für internationale Beziehungen, das sich kümmert um die ähm, um die Städtepartnerschaft zwischen Harkiv und Nürnberg. Also neben den, ähm, den hier gezeigten Organisationen und Sponsoren ist auch die Stadt Nürnberg mit im Boot bei unserem Projekt und dafür sind wir sehr dankbar. Я хотела бы также сказать, что этот проект поддерживается и Департаментом международного сотрудничества города Нюрнберг, а, который а, также активно а, содействует партнерству между городами Нюрнберг и Харьков. И этот департамент э, поддерживает нас наряду с организациями, которые я уже упомянул, как наших спонсоров и партнеров. Und jetzt darf ich, äh, jetzt darf ich äh, Professor äh, Michael Stanchev nach vorne bitten von der Karasin-Universität und auch Anton Galuschka-Adaikin, meinen Koordinator hier aus Harkiv. Und wir werden noch ein bisschen ein paar Fragen diskutieren über dieses Projekt. Ähm, Сейчас я хотел бы предоставить слово профессору господину Михаилу Станчеву из университета Каразина, а также координатору проекта в Харькове Антону Галушке-Адайкину. Мы обсудим а, несколько вопросов. Андрей, Андрей. Professor äh, Stanchev, vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Ähm, Sie sind einer der besten Experten, äh, die man äh, zur Zeitgeschichte in Harkov zu einer Diskussion einladen kann. Und es ist klasse, dass, dass Sie sich entschlossen haben, heute hier zu sein. Господин профессор Станчев, я благодарен вам за то, что вы приняли приглашение принять участие в нашей дискуссии сегодня. Вы являетесь одним из ведущих экспертов а, по новейшей истории в Харькове, и это просто классно, что вы с нами сегодня здесь. Was ich auch erfahren habe. Was ich auch erfahren habe, ist, dass Sie von Anfang an eine treibende Kraft gewesen sind hinter der äh, Etablierung der Städtepartnerschaft zwischen äh, Harkiv und Nürnberg. Äh, und insofern schließt sich hier ein, ein Kreis gewissermaßen, weil Sie auch hier äh, wieder im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft äh, dabei sind. Я также э, имел честь узнать о том, что вы были э, одной из э, тех личностей, которые притворили в жизнь проект партнерства между Нюрнбергом и Харьковом, и таким образом замкнулся круг. Сегодня вы также присутствуете на мероприятии, которое проходит в рамках этого партнерства. Und ich äh, möchte Ihnen die erste Frage stellen. Äh, einige unserer Teilnehmer äh, sind bei Ihnen an der Universität ausgebildet worden und sind dort gut ausgebildet worden. Und trotzdem möchte ich Sie fragen, ähm, inwiefern Sie sozusagen sehen, ähm, den, sehen wie, uns, wie ein Seminar wie unseres, das nicht wissenschaftlich orientiert ist, sondern mehr auf den Austausch und auf, die, ähm, auf das eigene Erleben der historischen Orte, wie so ein Projekt äh, sie zu noch besseren Lehrern machen kann für ihre Schüler. Э, итак, я хотела бы задать вам первый вопрос. Э, часть наших э, участников, они получили образование как раз в Каразинском университете. Я уверен, что они получили хорошее образование. Однако я хотел бы спросить, каким образом наш проект, который не является научно ориентированным, он скорее направлен на обмен и направлен на живое переживание и понимание событий, которые произошли на определенных исторических местах. Как такой проект может э, повлиять на ваших учащихся и э, что он может дать им в контексте их будущей преподавательской деятельности? Данкшен. А, я очень рад приветствовать участников встречи. А, для меня это действительно большое удовольствие. Я отказался от поездки на дачу – только чтобы пришти, приехать и встретиться с вами. И скажу почему. Vielen Dank. Äh, Ich freue mich sehr, hier zu sein und ähm, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir wirklich eine sehr große Freude. Äh, Ich habe geweigert, äh, auf die Dacia zu fahren, nur aus dem Grunde, dass ich gern hier sein möchte und ich erzähle Ihnen warum. А, Как сказал Андрей, э, я стоял у истоков э, подписания договора, а, как заместитель мэра Харькова и депутат между Харьковом и Нюрнбергом. Wie André schon erwähnt hat, äh, war ich eine der treibenden Kräfte für die äh, Etablierung der Städtepartnerschaft äh, zwischen Nürnberg und Harkov. ich agierte zu der Zeit als stellvertretender Bürgermeister von Harkov. Когда мы думали, какое направление может принимать наше сотрудничество, и никак не ожидал, что через 30 лет я окажусь, окажусь участником такого проекта. Als wir uns damals überlegt haben, welche Richtungen für die Partnerschaft es äh, wohl geben kann, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass 30 Jahre später ich als Teilnehmer von einem dieser Projekte eigentlich äh, bin oder sein, wer- sein werde. Мы тогда проводили стажировки первые наших бизнесменов, а, А, руководителей предприятий в торгово-промышленной палате Баварии и банкиров. Zu der Zeit haben wir Schulungen für die Unternehmer durchgeführt äh, um, bei der Industrie- und Handelskammer äh, Bayerns. А, обмен между молодыми актерами и молодыми художниками. Был целый проект э, по этому поводу, двухлетний. Наши художники жили и работали в Нюрнберге, а немецкие у нас. Wir hatten auch ein Austauschprojekt für junge Künstler und Schauspieler. Dieses Projekt lief äh, zwei Jahre lang. Das heißt, unsere äh, Künstler, äh, sie äh, besuchten Nürnberg und umgekehrt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Deutschland, sie besuchten И uns. с тех пор прошло достаточно много времени, и я счастлив, э, что имею возможность наблюдать молодых людей, моих студентов, а, бывших, не знаю, настоящие есть или нет, не вижу пока, а вот, а, которые э, принимают э, участие вот в подобного рода обменах. Und es ist mir eine große Freude, dass es dazu gekommen ist, dass ich meine ehemaligen Studentinnen und Studenten hier sehen kann. Ich weiß nicht, ob die aktuellen hier sind. Ich glaube kaum. Aber es ist mir eine große Freude, dass es weitergeht mit den Projekten. Если говорить о, о пользе этих обменов, о влиянии вашего проекта на а, то, как наши студенты это будут воспринимать, несомненно, да, положительно. И когда человек может сам лично увидеть, а, посетить места, которые для историка это обязательно, он должен пощупать своими руками и увидеть своими глазами. Wenn wir von dem Nutzen sprechen oder von äh, dem Einfluss dieser Austauschprojekte, dann kann ich sagen, der Einfluss ist äh, sehr positiv. Der Historiker, der Geschichtslehrer, der muss äh, die geschichtlichen, historischen Orte unbedingt selber besuchen und selber mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Händen anfassen können. Естественно, они будут это э, использовать в своей учебе и в своей профессиональной деятельности, я в этом уверен. Und äh, sie werden diese, dieses Wissen und diese Erlebnisse in ihrem Studium einsetzen und ich bin mir sicher, auch in ihrer beruflichen Tätigkeit. Но это прежде всего будет зависеть от них самих. Aber а а das hängt, das hängt, in erster Linie von Ihnen ab und wir können Ihnen einfach dabei behilflich sein. Я скажу, к сожалению, один печальный пример а, в моей практике, когда моя студентка, которой я дал тему о взаимоотношениях Германии и СССР накануне Второй мировой войны, на базе неопубликованных у нас документов дипломатических между СССР и Германии, в частности дипломатическая переписка Молотова с Риббентропом, э, посла Шуленбурга, донесения его и так далее, а, а, она, к сожалению, отработала очень плохо этот проект и отказалась от него. Ich kann Ihnen äh, ein schlechtes und ein äh, negatives Beispiel geben. Ich habe äh, einer meiner Studentinnen das Thema gegeben, Äh, für die Arbeit. Äh, das Thema war die äh, Beziehungen zwischen Deutschland und der UdSSR vor dem Zweiten Weltkrieg und sie hat die nicht veröffentlichten ähm, Dokumente genutzt, zum Beispiel diplomatisch, den diplomatischen Briefverkehr zwischen Molotow und Ribbentrop, die Unterlagen von dem Botschafter Schulenburg und äh, weitere auch. Das Thema war sehr interessant und vielversprechend, aber die Studenten hat daran schlecht gearbeitet und äh, sie hat dieses Thema nicht äh, entwickelt. Поэтому еще раз повторяю, это должно зависеть от студентов, оно должно быть вот здесь, если это желание есть. Э, подобные обмены, э, знакомство с э, музеями, с документ, центрами документации – это невероятные вещи. В наше время это запрещали, к сожалению. Я не мог поехать в Германию, хотя выиграл конкурс. Э, э, у нас в университете был 73 год, э, конкурс немецкоязычный, я изучал немецкий язык. Я вспоминаю анекдот, когда Ельцина спросили на пресс-конференции, как, сколько, какие языки вы знаете, он сказал английский. Говорит, скажите слово. Он говорит, хендехох. Говорит, так это немецкий. Ой, я еще и немецкий знаю. Вот. Ну, э, на самом деле, я просто хочу сказать, что я немецкий уже подзабыл, конечно, их пока не практик, а но э, я выиграл тогда этот конкурс и должен был поехать учиться в Берлин, э, этого, Гумбольд университет. Но я не поехал. Как и выиграл конкурс в аспирантуру в Болгарию, тоже не поехал. В связи с этим я всегда шучу, где я только не был. И в Германии я не был, и в Болгарии я не был. Но, к счастью, я был и там, и там. Ja, ich habe dieses Beispiel angeführt, nur aus dem Grunde, ich wollte Ihnen einfach äh, zeigen, dass es alles von dem Studenten abhängt. Und wenn äh, die Studentin oder der Student dieses Verlangen im Inneren hat, dann äh, kommt es zum positiven Ergebnis. Wenn nicht, dann nicht. Diese, dieser Austausch und dass ihr die Möglichkeit habt, zu den historischen Orten zu fahren, ist wirklich äh, eine wunderschöne Sache. Ich meiner Zeit, ich hatte diese Möglichkeit nicht. Äh, ich äh, lernte selber Deutsch und ähm, ich konnte an einem Studentenwettbewerb teilnehmen und ich habe dieses, diesen auch gewonnen, aber ich durfte nicht nach Deutschland fahren. ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an einen Witz über den Präsidenten Jelzin, als er von den Journalisten gefragt wurde, welche Sprache beherrschen Sie? Und er sagte Englisch und ähm, ja, sagen Sie etwas auf Englisch. Der meinte Hände hoch, das ist aber auf Deutsch. Naja, dann kann ich auch Deutsch, meinte er. Ja, ähm, also wie gesagt, <laughs> lernte ich Deutsch und äh, konnte trotz alledem nicht in, äh, in die Humboldt-Universität äh, zur, ähm, zur Weiterbildung fahren und nach Bulgarien durfte ich auch nicht fahren, leider. Aber ihr habt diese Möglichkeit. И последний момент, не только профессиональный, о пользе обменов, не только профессиональных, но и личных. Und noch etwas möchte ich hinzufügen ähm, zum Thema Nutzen dieser Projekte, ähm, nicht nur professionell, sondern auch persönlich. В прошлом году моя студентка была на подобном проекте в Софии. Letztes Jahr war eine meiner Studentinnen äh, Teilnehmerin an einem ähnlichen Projekt in Sofia. Она в этом году закончила университет. и 17 августа выходит там замуж. Äh, sie ist schon äh, absolviert aus der Universität und sie heiratet am 17. Äh, August in Sofia. Also es gibt viel Nutzen. Äh, vielen Dank, äh, Herr Professor Stanchev. Ähm, es, ist, es ist zum Glück so, dass, dass die Grenzen heute offen sind seit dem 11. Juni auch für Ukrainer mehr, äh, mehr als sie das ähm, in, wahrscheinlich äh, jemals waren. Äh, und ich hoffe, dass das jetzt auch so weitergeht. Und wir sollten nicht vergessen, dass es, äh, und das haben Sie richtigerweise erwähnt, ähm, dass es für viel zu viele äh, Generationen von Ukrainern und von Sowjetbürgern und von anderen Bürgern der Ostblockländer nicht möglich war und dass auch äh, für die Europäer aus dem Westen Europas genauso äh, eine, eine Mauer äh, da war, zumindest mental, äh, und dass, und dass äh, viele Orte Osteuropas auf unserer Mental Map nicht, da, nicht verzeichnet sind oder wenn ja, uns unglaublich weit weg erscheinen. Э, большое спасибо, господин Станчев, за э, ваше, ваше мнение, которое вы сказали. Да, я хотел бы присоединиться к тому, о чем вы говорили. Действительно, мы не должны забывать, что с 11 июня этого года для Украины границы стали э, настолько открыты, как они не были, наверное, открыты никогда. И мы не должны забывать о том, что для многих поколений украинцев, для многих поколений советских граждан и граждан страны Варшав... стран Варшавского договора это также также было проблематично э, покинуть свою страну и путешествовать. А для нас, э, граждан э, Западной Европы, существовали границы, по крайней мере, в нашей голове, на нашей ментальной карте. Для нас было сложно себе представить, что происходит на Востоке. И даже если у нас и были какие-то представления, то эти страны, они были для нас чем-то чрезвычайно далеким. Und а, äh, Ja, zu dieser äh, Reisefreiheit, die auch, äh, die auch unser Koordinator Anton Galuschka-Adaikin genutzt hat, ähm, möchte ich jetzt äh, ihm eine Frage stellen. Denn er war zwar vorher auch schon in Deutschland und ist auch schon rumgekommen in der Welt, aber er äh, hat sich, äh, hatte noch nicht die Gelegenheit, in, so intensiv dort auch die intensiven, äh, die historischen Orte zu besuchen und auch zu sehen, wie das für die anderen ukrainischen Teilnehmer ist. Und deswegen äh, wollte ich äh, ihn fragen, wie er das denn als Ukrainer äh, wahrgenommen hat, ähm, wie, wie Deutschland mit dieser Geschichte umgeht und wie, und wie das auch sowohl ähm, inhaltlich als auch emotional angekommen ist bei ihm selber und soweit er es mitbekommen hat bei den ukrainischen Teilnehmern. Да, вот э, этот отмен э, визовой, э, визового режима, и воспользовался также наш координатор Антон Галушка Адайкин, который уже посещал Германию ранее и вообще много посетил стран в мире, но такой интенсивный, такие интенсивные путешествия, посещения исторических мест для него впервые, и я хотел бы именно об этом задать ему вопрос, как он, как украинец, воспринял эту историю и как с его точки точки зрения она воспринимается в Германии? Добрый вечер. На самом деле, я хотел бы поприветствовать в первую очередь всех присутствующих, э, дорогих коллег, участников программы. Э, хотел бы сказать огромное спасибо заранее пресс-центру накипело его работникам не только за то, что они помогли нам с э, организацией сегодняшней пресс-конференции, но и за их великое дело в защите украинской информационной свободы, Ja, äh, guten Abend an alle. Ich möchte zum ersten Mal äh, Sie hier begrüßen und äh, mich bei allen bedanken, in erster Linie bei allen Anwesenden, bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Programm. Und ich möchte auch äh, mich herzlich bedanken bei dem Pressezentrum Nakipelo, äh, nicht nur dafür, dass Sie uns bei äh, dieser Pressekonferenz und bi- bei dieser Veranstaltung unterstützt haben, sondern auch für das, was sie leisten für die Erhaltung der, äh, Wort- und der Meinungsfreiheit in der Ukraine. Das ist wirklich etwas Großes, was sie tun. А, Коллеги уже говорили о целях данной программы, но я, как, наверное, немножко идеалист и в какой-то степени романтик, я в нашей программе вижу намного более широкие э, моменты, которые мы преследуем. Die Kolleginnen und Kollegen von mir, sie haben schon viel von diesem Projekt erzählt. Ich aber als Idealist und vielleicht auch ein Romantiker, ich sehe die Horizonten dieses Projektes ein bisschen weiter und breiter. Для меня данный проект, в первую очередь, на самом деле, это а, один из тех маленьких шагов, которые делает наше государство для построения демократии. Für mich bedeutet dieses Projekt äh, einen äh, der kleinen Schritten unseres Staates äh, auf seinem Weg zur Demokratie. Понятное дело, что не бывает в мире идеального общества, и мы все äh, это понятие утопично само по себе, да, то есть и демократия, и идеальное общество, но делать шаги навстречу к этому мы обязаны. И вот наша программа является часть, частью этого всеобщего движения, направленная к э, достижению позитивного для всех результата. Es ist natürlich э, klar, dass es auf dieser Welt äh, keine ideelle Äh, Gesellschaft gibt. Äh, und die Idee von der Demokratie und von der idealen Gesellschaft, sie sind natürlich utopisch. Aber ich glaube, wir müssen alle in dieser Richtung schreiten und wir müssen alle äh, uns darum kümmern, dass wir dieses Ziel im Auge haben. Diese Projekte, sie behelfen uns dabei. Uh Только благодаря обмену мы можем делать обмену мнениями, э, мыслями, э, мы можем делать какие-то последующие реальные поступки. А, э, и каждый, и на самом деле, вот снова же, поездки, да, вот коллеги говорили, не может ни один человек ничего понять, не пощупав, не поняв. Нужен тактильный контакт. Durch den Meinungsaustausch, durch diese Austauschprojekte äh, können wir dazu kommen, dass wir irgendwas ganz Konkretes und äh, Reales tun. Und wie schon äh, von meinen Kollegen gesagt, äh, muss man die Geschichte immer mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Händen anfassen können. Я не буду говорить, э, что э, наши немецкие коллеги возьмут из наших реалий хорошего, да, и они смогут э, улучшить свою демократическую систему. Я бы хотел вот пару слов сказать, наверное, о моих личных мнениях, да, о немецкой демократической системе. Ich kann nicht beurteilen, was unsere deutschen Kolleginnen und Kollegen äh, von uns, von, äh, diesen, von ihren Erlebnissen in der Ukraine mit nach Hause nehmen und ihr äh, Äh, deutsches demokratisches System äh, zu verbessern. Ich kann nur sagen, was ich persönlich aus meinen deutschen Erfahrungen mit nach Hause genommen habe. Вы знаете, э, на самом деле, в, находясь там в пятизвездочной гостинице, любая страна хороша. Вот. Э, и понять, э, как ты вообще будешь воспринимать реалии, ты только вот выйдя на улицу да, и окунувшись в реальную жизнь. Ich möchte sagen, wenn äh, man in einem Fünf-Stern-Hotel äh, wohnt, äh, so ist jedes Land schön und gut. Man kann nur dann verstehen, was ein Land ausmacht, wenn man auf die Straße geht. И äh, один, э, их много, но вот главный момент, который меня э, приятно поразил в Германии и который я считаю, что нам, украинцам, следует сюда перенести, это э, общество доверия. Я бы назвал это так, общество доверия, взаимного доверия. Es gibt viele Momente, aber ich möchte eines hervorheben, was ähm, mir aufgefallen ist in Deutschland und was wir, glaube ich, hierher äh, oder hier äh, umsetzen müssen. Das ist ähm, die Tatsache, die ich als die ähm, Vertrauensgesellschaft äh, bezeichnen möchte oder die Gesellschaft gegenseitigen Vertrauens. А снова же, ты можешь сделать какие-либо заключения, основываясь в первую очередь на мелких деталях. Элементарная вот вещь, которая меня еще в первый раз поразила, когда я еще, а, как сказать, с виза ездил, и приятно меня поразило и сейчас уже по безвизу, а, простое отсутствие турникетов в метро. То есть, когда государство доверяет своему гражданину, и тем самым получается, что не проверяет его, насколько он, как сказать, насколько он следует или не следует правилам. То есть, доверие государства гражданину. Die Tatsache, die mich äh, auch früher beeindruckt hat, als ich mit dem Visum gereist habe und jetzt, wo ich ohne Visum nach Deutschland gereist bin, äh, das ist äh, die Tatsache, dass es zum Beispiel in der U-Bahn keine Sperren gibt für die ähm, Reisegäste. Das heißt, der Staat äh, hat Vertrauen gegenüber den Fahrgästen und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. То есть это вертикальный уровень, да, мы говорим о том, что государство доверяет гражданину. Другой пример, когда ты едешь просто где-то в поле, да, и ты видишь, как стоят овощи, э, и ты можешь подойти взять и просто оставить э, определенную сумму денег, которую ты считаешь нужным или которая примерно прописана. Это уже другой уровень доверия, да, то есть горизонтальный, гражданина гражданину. Das ist das Niveau oder die Ebene, der Staat vertraut dem Bürger. Und noch ein Beispiel, ich habe mh, mm, auf dem Lande in Deutschland äh, einfach Gemüse gesehen, man konnte ein paar Stück nehmen und äh, so viel Geld hinterlassen, wie viel man äh, für angepasst äh, hält oder <clears throat> der, den Betrag, der da angegeben war äh, und niemand prüft das. Das heißt, das ist schon eine andere Ebene, die horizontale Ebene, wo ein Bürger dem anderen Bürger vertraut. И объединив э, вертикальные и горизонтальные уровни доверия, вот может быть тогда и сможем построить э, приблизительно близкое к идеалу общества. Und wenn wir diese beiden Ebenen vereinigen, das heißt äh, das vertikale und das horizontale Vertrauen, dann können wir vielleicht etwas äh, Ähnliches wie eine ideale Gesellschaft äh, bauen. Относительно нашей программы, я бы хотел сказать, что на самом деле это, это великолепная, прекрасная вещь для наших э, украинских и немецких историков. Единственное, хотелось бы пожелать, чтобы такие программы обмена были и в других областях, потому что ну, мы не можем делать что-то в одной области хорошо, а в другой будет плохо. Это как баланс, он должен соблюдаться везде. Äh, in Bezug auf, unsere, äh, auf unser Projekt möchte ich sagen, es ist was sehr Positives, was wir für unsere ukrainischen Historiker machen und was für die deutschen Historiker gemacht wird. Ich möchte äh, eigentlich mir nur wünschen, dass diese Projekte auch in anderen ähm, Orten, äh, das heißt in anderen Gebieten äh, laufen. Das heißt, wir können nicht an einem Ort etwas Gutes machen, ohne dass wir an einem anderen Ort nichts machen. Das ist äh, wie eine Balance. И заканчивая, я бы хотел сказать, что на самом деле лично я, я счастлив и рад, что а, а, наши участники программы, они смогут своим детям преподать правильный качественно новый демократический подход к изучению истории и таким образом вывести э, наше государство на новый уровень общения, сделать их ближе и ну, нашу жизнь лучше однозначно. Und zum Schluss möchte ich äh, meine Freude aussprechen für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie können äh, ihren Kindern beibringen, wie man eigentlich die Geschichte richtig äh, sehen muss und wie man äh, auf eine andere Art und Weise die Geschichte äh, erfahren und erleben äh, soll, auf eine demokratische Weise heißt das. Und das trägt dazu bei, dass unsere beiden Länder äh, näher rücken und auf ein qualitativ neues Niveau der Kommunikation kommen. Я искренне всем благодарен. Спасибо. Und ich bin von meinem Herzen Ihnen allen dankbar. Vielen Dank. Äh, vielen Dank, äh, Anton. Ähm, ich äh, komme später zum Dank. Äh, da muss ich auch einiges äh, bei Anton ähm, entsprechend äh, sozusagen mich für einiges bedanken. Ähm, möchte jetzt aber eben auch nochmal sagen, dass nicht nur die ähm, ukrainischen Teilnehmer etwas lernen konnten, äh, was sie im Geschichtsunterricht verbessern können, sondern auch die deutschen Teilnehmer äh, gesehen haben, wo die Lücken sind, äh, wo die Themen sind, die viel zu wenig genannt werden, äh, bei uns im Geschichtsunterricht, sogar an den Universitäten und im Studium. Äh, und dass es da auch noch viel gibt, was, äh, was verbesserungswürdig ist und sehr vieles, davon betrifft Osteuropa, äh, betrifft die ehemalige Sowjetunion und betrifft auch die Ukraine. Большое спасибо, Антон. Я немного позже перейду к своей э, благодарственной части, в том числе Антону я должен выразить свою благодарность э, за многое. Но я хотел бы подчеркнуть, что не только украинские участники вынесли из проекта много э, импульсов и много того, что они могли бы улучшить и привнести в свою практику. Наши немецкие участники также обнаружили множество тем, которые недостаточно хорошо раскрываются на занятиях по истории как в университете, так и в школе школах. Э, эти темы нуждаются в улучшении, они касаются истории Восточной Европы, бывшего Советского Союза и Украины. Wir haben aber auch gehört, dass äh, Anton sich sehr beschäftigt mit, mit der Ukraine jetzt und auch in Zukunft und nach vorne denkt. Und äh, das ist sehr, sehr wichtig und das schätze ich sehr an ihm. Ähm, und äh, ich hoffe, dass wir da mit unserer Zusammenarbeit auch in Zukunft etwas dafür tun können. Er möchte mich aber jetzt auch noch mal äh, in die Geschichte kurz vertiefen ähm, mit Professor Stanchev ähm, und ihm noch eine Frage stellen. И, как мы уже сказали, э, как мы уже услышали, Антон очень э, много внимания уделяет актуальной ситуации на Украине, много размышляет о будущем этой страны. Э, я очень ценю в нем это качество, и я думаю, что в будущем мы можем э, сделать что-то и в этом направлении. Э, но сейчас я хотел бы вернуться к вопросам истории и задать свой следующий вопрос господину профессору Станчеву. Эм, профессор Станчев Die Ukraine hat, äh, wie wir jetzt auch gerade die letzten Tage wieder gehört und äh, nachgefühlt haben, äh, unglaublich viel gelitten unter den zwei schlimmen totalitären Systemen ähm, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ähm, unter den Nazis und unter dem Stalinismus. Und ähm, deswegen möchte ich fragen, wie, äh, wie, wird, wie werden denn heute diese ähm, totalitären Systeme wahrgenommen? Ähm, wie, ist, wie sieht da die Diskussion aus und wie sind die Meinungen dazu heute in der Ukraine? А, господин профессор, мы уже сегодня много раз слышали о том, что Украина существенно пострадала от двух, наверное, самых а, страшных э, тоталитарных систем первой половины XX века. Это э, национал-социализм и сталинизм. И в связи с этим я хотел бы задать вам вопрос, как эти тоталитарные системы оцениваются в Украине, каковы, существуют, э, каковы существующие мнения об этих системах на сегодняшний день в Украине? А, спасибо за вопрос. А, однако ответить на него кратко невозможно, но я постараюсь. Vielen Dank für Ihre Frage. Es ist eigentlich unmöglich, äh, mich äh, bei der Antwort kurz zu fassen, aber ich versuche. В преподавании, в частности в школе, детям, а, кроме дефиниции, что такое фашизм, нацизм, э, тоталитаризм и так далее, они все равно это не поймут, важно дать сравнительный анализ этих систем. Geschichtsunterricht äh, ist es wichtig, dass die Schüler neben den eigentlichen Definitionen, die sie sowieso nicht verstehen in diesem Alter, was eigentlich Nationalsozialismus ist, was äh, Stalinismus ist und so weiter und so fort, ist es wichtig, äh, eine vergleichende Analyse dieser Systeme zu geben. Я, к сожалению, немецкой части не могу порекомендовать, но украинской части могу порекомендовать книгу моего друга и соавтора, профессора Чернявского из Соединенных Штатов, который я написал предисловие. Э, «Большевизм и национал-социализм. Сравнительный исторический анализ двух форм тоталитаризма». Это единственная фундаментальная книга на эту тему сегодня. Ich kann Ihnen leider keine deutschsprachigen Quellen empfehlen, aber was russischsprachige Quellen angeht, so kann ich Ihnen das Buch von meinem Freund und äh, meinem äh, Mitverfasser äh, Professor Czerniawski aus den USA empfehlen. Für dieses Buch habe ich das Vorwort verfasst und dieses Buch ist äh, eine unikale Arbeit und eine der wenigen fundamentalen Arbeiten zum Thema Bolschewismus und Nationalsozialismus vergleichende Analyse. очень важно дать понять, в чем они схожи, в чем они отличаются, потому что сегодня в публичном пространстве мы слышим очень много э, терминов, связанных украинский фашизм, украинский национализм и так далее. Это идет в рамках гибридной войны со стороны России, но, к сожалению, это воспринимается не совсем однозначно и у нас. Э, э, важно понять корни формирования этих систем, а, даже если хотите, не только идеологическую, но и психологическую сторону, и показать, а есть ли фашизм сегодня в Украине, или в России, или его нет, а если есть что-то такое, как он выглядит. Поэтому, а, да, извините. Es ist wichtig klarzugeben, äh, inwiefern diese beiden Systeme ähnlich sind und äh, inwieweit sie sich unterscheiden. Und wir hören diese Termini und diese Fachbegriffe immer wieder, das heißt ukrainischer Faschismus oder ukrainischer Nationalismus äh, im öffentlichen Raum. Das heißt, dass es diese Begriffe und äh, diese Diskussion ist auch ein Teil des äh, Hybridkrieges mit Russland. Und äh, wir diskutieren sowieso zu diesen Themen und unsere Einstellung dazu ist auch nicht eindeutig. Aber es ist wichtig zu verstehen, wo die Wurzeln von diesen Erscheinungen sind. Äh, ich spreche jetzt vielleicht nicht nur von den ideologischen, sondern auch von den psychologischen Wurzeln. Und es ist wichtig klarzugeben, ob es Faschismus oder Nationalsozialismus oder so äh, Nationalismus in der Ukraine gibt oder nicht. Und wenn schon, dann womit haben wir eigentlich äh, zu tun. Вульгаризированное употребление äh, этих э, терминов без разбора приводит к неправильному пониманию и выводам, и поведению части общества. Приводит вплоть до, раз, до, до развода в семьях у людей, которые прожили свыше 40 лет. Я говорю на конкретных примерах. Я лично знаю этих людей. Wenn man diese Fachbegriffe äh, vulgarisiert, das heißt ohne, äh, ohne tiefes Verständnis äh, gebraucht, dann kommt es zu falschen, ähm, falschen äh, Schlüssen und es kommt zu einem falschen Benehmen. Und das kann sich darin resultieren, dass zum Beispiel Ehepaaren, die seit 40 Jahren äh, zusammen sind, sich scheiden lassen. Ich spreche jetzt von ganz konkreten Beispielen, äh, die ich kenne. Вы будете обсуждать тему сегодняшней ситуации в Украине после Майдана? Завтра. Будете? Завтра. завтра. А, завтра. Обязательно. Подумайте, пожалуйста, над одним вопросом. Ähm, ich hätte eine Frage, ob äh, ihr zum Thema das heutige, äh, die heutige Situation in der Ukraine nach Maidan sprechen äh, Ja, wird. Frau- Äh, ja. Wenn schon, dann äh, möchte ich Ihnen etwas, äh, äh, also ich möchte Sie etwas fragen. А, я этого не написал в этой книге своей, которая вышла недавно, называется «Третья мировая битва за Украину». К сожалению, книги этой уже нет, она вышла на украинском, на русском, на польском языках, ее разобрали, но несколько авторских экземпляров есть, если есть необходимость, я, эту я дарю проекту. А, и а, подумаю, задумайтесь над таким вопросом, а как так получилось, что когда студенты вышли на Майдан, накануне подписания в Вильнюсе договора об ассоциации, основная идея митингов была что? Проевропейский курс Украины. И возмущение были в связи с тем, что не был подписан договор об ассоциации. Ich habe das in meinem Buch Äh, eigentlich nicht geschrieben, ich spreche das äh, einfach mündlich. Äh, das ist das Buch von mir, das heißt die, äh, Der dritte Weltkrieg, Kampf um die Ukraine. Dieses Buch ist leider schon ausverkauft. Es gab das Buch auf Russisch, Ukrainisch und Polnisch, aber ich habe ein paar Exemplare und wenn sich jemand dafür interessiert, dann herzlich willkommen. Aber ich möchte, dass äh, Sie sich einiges überlegen. wie kam es es dazu, dass die Studenten, die auf den Maidan gekommen sind, äh, am Vortag der Unterzeichnung äh, des Abkommens, des Assoziierungsabkommens in Vilnius äh, mit äh, dem Motto, äh, wir sind für, äh, den pro für, für den proeuropäischen Kurs der Ukraine ähm, und ähm, wir sind empört, dass dieses Abkommen nicht zustande gekommen ist. студенты, э, приближающаяся сессия, студенты и студенты, они уехали сдавать экзамены. Э, спад, напряжение на Майдане, то есть произошел спад. Вдруг появляются тезисы. Украинские фашисты, украинские националисты и донецкие сепаратисты. Это не случайно. И обывательская публика воспринимает это сразу без фильтрации этих понятий. Причин для возникновения этого можно обвинять и свободу, и других в превышении, так сказать, своих националистических лозунгов и так далее. Вот. Но тут разговор о причинах возникновения этих конфликтов, а не терминологический. Тут включилась гибридная война – самое страшное, в результате обвинения Западной Украины в национализме, в восточном сепаратизме столкнули украинский народ один с другим. Кто и зачем это сделал? Вот на какие вопросы мы должны отвечать. Как говорил Высоцкий, мы ставим злободневные вопросы и не находим ответа на них. А мы должны на них отвечать, как историки. Ja, und zurück zu den Studenten auf dem Maidan. Also sie äh, mussten den Maidan verlassen, und, ähm, äh, weil es äh, an den Universitäten die Prüfungszeit gab und es kam zu einem, ähm, zu einem Untergehen ähm, der Prozessen auf dem Maidan. Aber es kamen zu, zu der Zeit auch die Thesen und äh, es erschienen Begriffe wie zum Beispiel ukrainischer Faschismus oder Nationalismus und eine, äh, einerseits und andererseits äh, der äh, Separatismus aus Donetsk. Ähm, die öffentliche Meinung nimmt diese Begriffe ohne Kritik und ähm, ohne Analyse wahr. Ähm, und wir können Ne, äh, zum Beispiel der Svoboda oder anderen Bewegungen es vorwerfen, dass sie, sie ihre, mm, ihre Motos ähm, missbrauchen und irgendwie übertreiben, aber wir müssen uns die äh, Grundlagen von äh, der Erscheinung von diesen Motos und dieser Begriffe überlegen. Das heißt, das ist ein Teil von dem Hybridkrieg und dass es in der Ukraine in der öffentlichen, im öffentlichen Bewusstsein äh, im Westen den Sozialismus gibt und im Osten den Separatismus quasi gibt, äh, das stößt die beiden Teile der Ukraine zusammen und wir müssen uns einfach die Frage stellen, wer hat das gemacht und wozu? Das ist die aktuelle Frage, wie unser Sänger und Poet Wysotsky gesagt hat. Я сейчас работаю над продолжением этой книги. который будет называться «Странная война». Ich arbeite jetzt äh, an, ähm, dem zweiten, äh, an, an, dem zweiten Buch aus dieser Reihe und das Buch heißt äh, das Selza «Der seltsame Krieg». И э, последнее уже, у нас времени нет, чтобы разрядить ситуацию, а, мы говорим о тоталитаризме и так далее. Можно я в анекдотичном э, варианте э, вам дам систему тоталитаризма? Und damit äh, ich auf einer positiven Note zum Schluss komme, darf ich äh, Ihnen äh, einen Witz zum System des Totalitarismus vorführen. Мы убеждя, убеждаемся все время в том, что этот феномен не изжит. По wir, крайней мере, на постсоветском пространстве. Wir sind uns zumindest auf dem postsowjetischen Raum sicher, dass dieses Phänomen äh, immer noch am Leben ist. А только в несколько иной упаковке он появляется, вот, и э, который выглядит приблизительно так, что в наших странах левая, обычно мы говорим, левая рука не знает, что делать правая, да? В данном случае левая рука не всегда знает, что делать еще более левая. Это очень важно. Äh, also dieses Phänomen ist immer noch am Leben und äh, es wird präsentiert immer wieder in einer anderen Packung. Und man sagt, es gibt so einen Spruch, bei uns weiß der linke Hand, äh, die linke Hand nicht, was die rechte Hand tut. Aber es kommt auch manchmal dazu, dass die linke Hand nicht weiß, was die noch linke Hand macht. В этой книге я даю свою характеристику постсоветского образа жизни. In diesem Buch gebe ich meine Charakteristik der äh, postsowjetischen Art, Lebensart. Я выявил такую закономерность. Она странная, но закономерность. Ich habe ähm, eine Gesetzmäßigkeit äh, gefunden, die ist zwar seltsam, aber die gibt es trotzdem. У нас есть безработица, но все работают. Ähm, wir haben Arbeitslosigkeit, aber alle sind bei der Arbeit. Все работают, но никто ничего не производит. Alle arbeiten, aber niemand produziert etwas. Никто ничего не производит, но у всех все есть. Niemand produziert etwas, aber alle haben alles. У всех все есть, но все всем недовольны. Alle haben alles, aber alle sind mit allem unzufrieden. Все всем недовольны, но голосуют за. Alle sind mit allem unzufrieden, aber sie stimmen dafür ab. Спасибо. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank, Professor Sanchev. Ähm, ich ähm, möchte äh, mich dafür bedanken, dass Sie ähm, uns nochmal ähm, zu dem Totalitarismus an sich ähm, äh, äh, Empfehlungen gemacht haben und Einblicke geteilt haben. Ähm, und ich muss sagen, dass ähm, diese, diese inflationäre äh, Verwendung des Wortes Faschismus äh, in der, im hybriden Krieg, dass das eigentlich auch der Impuls war für mich, auf die Idee zu kommen, wir müssen ähm, mit Geschichtslehrern arbeiten, wir müssen uns austauschen, denn äh, Faschismus wird für ganz, äh, für ganz verschiedene Zwecke als Label verwendet. Äh, wenn, äh, und in den allermeisten Fällen äh, der, äh, der heutigen Verwendung im, im, ukrainischen Kontext, im russischen Kontext, handelt es sich da gar nicht um Faschismus, sondern um, um andere Dinge. Большое спасибо, профессор. Э, я благодарю вас за, за те рекомендации, которые вы нам дали относительно фашизма и за то, что обратили наше внимание на некоторые нюансы, связанные с ним. Я также хочу заметить, что вот это все больше э, эм, употребление слова фашизм в рамках гибридной войны и дало мне, собственно, импульс э, и привело меня к той мысли, что мы должны поработать с учителями истории, э, потому что э, сам термин фашизм, он используется в качестве лейбла Э, для очень разных целей. И э, когда мы говорим о нем в контексте взаимоотношений между Украиной и Россией, то фашизм как термин, как слово используется в абсолютно, э, в абсолютно другом значении. Я извиняюсь, один конкретный пример. Ein ganz konkretes Beispiel, wenn Sie gestatten. Из личного опыта. Aus meiner e, eigenen persönlichen Erfahrung. Когда мы работали над развитием наших связей между Харьковом и Нюрнбергом, в Нюрнберге ко мне обратились ветераны немецкие с просьбой организовать встречу с советскими ветеранами войны. Als wir an äh, dem Zustandekommen von der Partnerschaftsbeziehung zwischen äh, Harkiv und Nürnberg gearbeitet haben, haben wir ähm, in Nürnberg ein Treffen mit Veteranen äh, gehabt und sie haben mich äh, angesprochen äh, in Bezug darauf, dass sie ein Treffen mit den sowjetischen Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg haben wollten. Я передал эту просьбу нашему совету ветеранов, они мне сказали, да вы что, чтобы мы встречались с фашистами? Такого не будет. Und ich habe dieses Bitten, diese Bitte äh, an äh, unseren Veteranenrat weitergegeben und sie erwiderten, was? Äh, wir, wir sollen äh, etwa die Faschisten treffen, was soll das? Это люди, которые воевали во Второй мировой войне. Das sagten die Leute, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft Я haben. напрасно их убеждал, что не все немцы фашисты. Und äh, es war umsonst, dass äh, ich äh, ihnen klar machen wollte, dass nicht alle Deutschen eigentlich Faschisten Но sind. через полгода я их убедил. Aber ein halbes Jahr später konnte ich sie da, И äh, делегация davon ветеранов, überzeugen. excuse me, и делегация ветеранов из Нюрнберга приехала к нам. Ja, ich konnte sie davon überzeugen und die Delegation aus Nürnberg, die Veteranendelegation, sie kamen zu uns zu Besuch. Первые встречи были очень напряженными. Und die ersten Treffen waren sehr, ähm, sehr angespannt. Атмосфера недоверия сказывалась. Und man konnte die И старые стереотипы. Misstrauensatmosphäre und die alten Stereotypen spüren. Мы показали и нашим немецким коллегам, и украинским те места, которые вы посетили в результате вашей поездки. Wir haben äh, sowohl den deutschen als auch den ukrainischen Veteranen die Ortschaften gezeigt, die äh, auch sie im äh, Laufe ihres Programmes besucht haben. Последний вечер был на высоте Конева, недалеко от Харькова, где мы угощали и советских, и немецких ветеранов кашей солдатской, ну, с неизменными 100 граммами. Ну, они вышли больше, чем 100 грамм. Но самое приятное, что к концу вечера и немецкая, и советская сторона пели «Выходила на берег Катюша». Das letzte äh, oder der letzte Abend haben wir auf der Konev Höhe ver, äh, verbracht. Das ist nicht weit von Harkov und wir haben unseren äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern äh, den Soldatenbrei äh, angeboten und dazu noch 100 äh, Gramm Schnaps oder Wodka und es war natürlich mehr als 100 Gramm. Aber erfreulich war, dass am Ende des Abends die beiden Parteien den, äh, das Lied gesungen haben, «Выходила на берег Катюша». Das ist ein Lied aus dem äh, Самая популярная Kriegszeit- песня Второй мировой. Das populärste Lied äh, aus den Kriegszeiten. Стереотипы стерлись. Also die Stereotypen, die waren weg. Друг друга начали приглашать в гости. Äh, Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sie begonnen einander äh, ähm, ein, einzuladen, äh, zu Besuch zu kommen. И последняя вишенка на торте, как говорят. Und die letzte Pointe этой встречи. Dieses Treffens. В составе делегации был человек, который, когда немцы оккупировали Харьков и область, проживал в Люботине, в семье украинской. Es gab einen Menschen in der Delegation, der mh, zur Zeit der Besatzung von Kharkov in einer Familie in Lubotin, das ist eine Kleinstadt neben Kharkov, gelebt hat в семье была молодая красивая девушка, ее звали Татьяна, и он помог ей избежать депортации. In dieser ну. Familie gab es ein äh, junges äh, Mädchen, äh, ein schönes Mädchen namens Tatjana und äh, er half diesem Mädchen, äh, die Deportation, der Deportation zu entfliehen. А, они любили друг друга. Sie waren verliebt. И это было на протяжении практически всей жизни. Она так и не вышла замуж. und ähm, sie liebten einander ihr ganzes Leben lang und dieses Mädchen äh, heiratete nicht. Но он через 60 лет, считайте, почти, приехал, мы помогли ему ее найти, и мы организовали им встречу. Aber Это с- незабываемо. 60 Jahre später kam er und wir halfen für sie ein Treffen zu organisieren. Und 60 Jahre später konnten sie einander treffen. Das war unvergesslich. Ja, das, das hat jetzt auch nochmal unsere Diskussion bereichert, auch um den Aspekt der Aussöhnung äh, zwischen, äh, zwischen Deutschland und zwischen, äh, zwischen der Ukraine, zwischen anderen Sowjet, äh, ehemaligen Sowjetrepubliken und osteuropäischen Staaten und es ist bei Weitem keine Selbstverständlichkeit, dass man heute als Deutscher ähm, ja, äh, positiv empfangen wird, positiv wahrgenommen wird. Ähm, das, äh, das, hätten die, ähm, das hätte man nach dem Krieg nicht für möglich gehalten. Большое спасибо. Наша дискуссия дополнилась еще одним аспектом. Это аспект э, примирения между Германией и Украиной и э, другими бывшими республиками Советского Союза и странами Восточной Европы. И я не думаю, что это само собой разумеется на данный момент, что э, немцы в этом контексте обязательно воспринимаются позитивно. Und äh, nochmal äh, zurück zu dem Thema Faschismus, diese, diese inflationäre Verwendung des Wortes, die hat äh, für mich den Impuls gegeben, äh, daran zu denken, wir müssen mit Geschichtslehrern arbeiten. Und, und Sie, Sie haben die vergleichende Perspektive erwähnt. Und äh, da möchte ich äh, Walter Rathenau zitieren. Wenn Sie nach Nürnberg kommen, äh, gibt es dort den Walter Rathenau Platz. Und das ist auch eine U-Bahn-Station und äh, dort steht ähm, ein Zitat von ihm, vergleichen heißt verstehen. Walter Rathenau war der, der Außenminister und er wurde von Vorläufern der Nazis äh, ermordet, Außenminister in der Weimarer Republik. Э, да, и я хотел бы вернуться еще раз э, к тому э, употреблению слова «фашизм», которое на сегодняшний день мы имеем в обществе, которое дало мне импульс к созданию такого проекта по работе с преподавателями истории. Большое спасибо за то, что вы дали нам сопоставимую перспективу а, я хотела бы в этом контексте вспомнить Вальтера Раттенау в э, Нюрнберге. Если вы туда съездите, существует э, площадь имени его и одноименная станция <clears throat> метро. Так вот, э, там приведена его цитата «Сравнить значит понять». Вальтер Раттенау был в Веймарской республике министром иностранных дел и был убит национал-социалистами. Und äh, ja, last but not least möchte ich äh, auch be mich bedanken für äh, die Worte über den äh, Maidan oder wie man in der Ukraine sagt, äh, die Revolution der Würde. И я хотел бы принести свои слова благодарности также за то, что вы сказали о Майдане, или как в Украине его называют, э, о революции э, достоинства. Und es ging, es ging dort, es begann äh, mit dem Wunsch nach weiterer Annäherung nach Europa, den, das, äh, den die Mehrheit des ukrainischen Volkes schon Jahre vorher ähm, gehabt hat. Ähm, und es kamen dann äh, noch ganz andere grundlegendere Sorgen und Probleme dazu, ähm, äh, die die Menschen dazu äh, geführt haben, äh, auch wirklich ernsthafte Veränderungen zu fordern und den, aktuellen, den damals aktuellen Zustand nicht mehr hinzunehmen. И началась эта революция, начались все события с желания украинцев э, приблизиться к Европе. Э, это желание было украинского народа и задолго до событий на Майдане, но впоследствии э, к этому желанию добавились еще и другие потребности, другие заботы и другие вещи, которые эм, заставили народ э, более не мириться с тем положением вещей, которое имело место на тот момент. Und ähm, die Revolution äh, der Würde äh, ist etwas, äh, woran sich, soweit ich das verstehe, nicht nur Hunderttausende, sondern Millionen ukrainische Bürger beteiligt haben, vielleicht im ganzen Land. korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, etwa 2 Millionen. И революция достоинства – это нечто, в чем приняло участие, насколько я знаю, не а, сотни украинцев, а миллионы не украинцев. Не сотни тысяч, а... Не сотни тысяч украинцев, но миллионы украинцев, да, насколько я знаю, эта цифра, а, она насчитывает 2 миллиона. Und äh, ich möchte sagen, dass, äh, dass dieses Projekt auch ein, äh, ein bisschen ein, ein, eine Antwort sein möchte äh, auf den, äh, den Ruf der Ukrainer, der, äh, der dort ertönt ist. И мне кажется, что этот проект, он также служит своего рода ответом на а, вызов или на зов Украины, который прозвучал тогда. Ja, damit äh, möchte ich mich bedanken bei meinen äh, wunderbaren äh, Podiumsteilnehmern äh, an dieser Diskussion, die, glaube ich, äh, unser Verständnis nochmal bereichert hat äh, um viele Aspekte. und И я хотел бы поблагодарить участников нашей подиумной дискуссии, которые привнесли что-то в нее новое, добавили какие-то новые интересные аспекты. Ähm, also Herrn Professor Michael Stanchev, äh, Anton gausch äh, daikin äh, der äh, ein Glücksfall äh, ist für dieses Projekt äh, und der vieles ermöglicht hat und viele, sehr viele Probleme gelöst hat auf vielfältige Art und Weise für uns und ja, sehr gut mit mir im Team zusammengearbeitet und weiterarbeitet. Я хотел бы поблагодарить господина профессора Станчева, а также а, Антона Галушку Айтайкина за то, что он а, превосходно решал различные проблемы различными способами, которые возникали в ходе проекта, и за то, что он работал прекрасно со мной в одной команде. Большое спасибо. Um. und ich möchte mich auch bedanken bei unserer wunderbaren Übersetzerin heute, ähm, Anna Kolomizeva. Äh, die ich kenne aus unserem European Associates Programm des Jahres 2015, wo sie einen Monat in Nürnberg verbracht hat. Также благодарю переводчику, переводчика Анну Коломийцеву, которую я знаю по нашему проекту а, в Нюрнберге. Она принимала участие в 2015 году и провела в Нюрнберге месяц. Danke. Und äh, vielen Dank für alle, die, äh, die gekommen sind. Vielen Dank für die äh, verehrten Vertreter der Presse äh, und, äh, und äh, andere Hakiver interessierte Bürger ähm, und Aktivisten und ich lade Sie herzlich ein zu unserem Empfang mit Buffet jetzt im Anschluss. Es wird jetzt zehn Minuten aufgebaut und es gibt dann äh, äh, äh, Erfrischungsgetränke und auch Sushi. Und ich hoffe, dass wir noch sehr gut ins Gespräch kommen heute Abend. Большое спасибо всем участникам, большое спасибо нашим уважаемым представителям прессы, всем заинтересованным горожанам и всем активистам, которые были здесь сегодня. Я хотел бы пригласить вас присоединиться к нашему э, сегодня приему, который откроется через 10 минут. У нас будут освежающие прохладительные напитки и суши. Я надеюсь, что под них вы сможете чудесно продолжить дискуссию. Большое спасибо.